информацию, что YouTube захватили старички. Двухтысячные ребята, о-оу. Пришло время нового поколения. Наши любимые тренды. Цвет настроения синий, черный, красный. Впрочем, ладно. все, что происходит на YouTube. Вы помните, что я начал снимать его, потому что на YouTube не хватает детских форматов. А мистер Макс это для самых маленьких. Go смотреть мой новый выпуск. Первое событие, о котором я хотел бы поговорить, что сейчас по-настоящему взорвало YouTube. Возможно, вы скажете, что это новый клип Макса Барски, но нет. Это новый клип Леди Диан. Что ж, смотрим. мама, прости. На самом деле мне очень нравится этот клип. Что это? Этот клип снят очень профессионально. Ну, эту сцену мы где-то уже видели. Но здесь другие танцы выглядят не хуже, а может быть даже лучше. Пока тебя не дома, я устрою. На самом деле клип простой. Все происходит в одном месте. Лишь Диана собрала целую кучу своих друзьяшек, и они устроили мимишную вечеринку. А мама, мама, мама, а мама не ним. Ведь здесь очень много такого. Летяна, ну как это получилось? Что как только твоя мама уехала из дома, тоже появилась куча непонятных людей в доме. О-о-о! Дайте мне подумать, кто же это. Сзади похож на Карлсона. На самом деле я сомневаюсь, что, конечно же, это Карлсон. Если кто-то, это что-то гораздо похоже, давайте посмотрим. Няня? Какая это няня? Ну вот видите, я же сказал, что это не няня. Как женщина может танцевать такие танцы? Песня-то мне нравится, но клип не очень. Мне не очень понравилась дискотека. По-моему, там были одни девочки, но может быть один мальчик. Это мне не очень понятно, но песня однозначно на сто баллов. Если бы леди Диана позвала меня на эту дискотеку, я, бы конечно, шучу. Моя новая рубрика «Обзор Инстаграма и ваших историй». Мне всегда было интересно, почему люди записывают истории. А, да блин, а, да, листа. Какие-то грызут дыни вообще непонятные. Может быть, это, конечно, кому-то нравится. Ко мне что-то... Вот сижу спокойно себе, ничего не делаю. Начинается у кота. Что у тебя начинается? Итак, это сторис Брайана Мапс. Мы видим сумасшедшего рыжего кота, который пытается наброситься на Брайана. Кот, остановись! Я прошу тебя, освободи это прекрасное животное. Ему же тоже нужна свобода. Вот это сегодня история у нас вечерняя тренировочка Дан. Завтра будет в <laughs> 6 утренняя тренировочка. Училище. Ну рыжий кот, который нападает на людей. А теперь девочка-каратистка. А Еще я решила зайти в магазин, порадовать себя. И порадовала. М -м, какая она большая. Я подумаю, может мне тоже стоит этим заняться. что ж, потанцевали. А теперь о важных темах. deep. Кингзовдхидип. deep. Он из, один из самых популярных тревел-блогеров. Но раз он немножко похож на Деда Мороза. Ксения Фарова. Это что? Это пальто. Твое? Да. Интересно поворот событий. <laughs> Ну, надо брать. Я считаю, надо брать. Это очень странно. Этого блогера зовут Мурафа. Помните такой, Сусика? Сейчас он открыл свой YouTube-канал. Тебе жрать скотина. Игорь, тебе жрать скотина. По-моему, Игорь недоволен чем-то. Что ж, посмотрим, что у нас дальше. Всем доброе утро. Короче, я выложил новое фото Бредос? Бредос? Привет, ребят, меня зовут Матвей Стар. Веду свой канал на YouTube. Приходите на фан-встречи, подписывайтесь на канал, смотрите истории. Ну, а я пока посмотрю. Следующий сторис. Такой домик. Но ну, ничего не говорит. Она не сказала, что у меня будет через 4 часа в школу. Она просто первое упражнение сделала и все. Ой, перед тем, как идти в Короче, привет! Вот этого я ждал! Пусик, спасибо! тебе. В нашей стране практически праздник, потому что боксер Александр Усик в очередной раз подарил нам победу. Александр побил Тони Белли! Усик супер тяж, который никогда не сдается. Ему не страшны даже такие тяжелые удары. Итак, да. Союз. Поздравляю тебя с победой! Желаю, чтобы ты еще долгие годы радовал нас самыми настоящими подвигами. Мои родители иногда разрешают мне играть в приставку. И за все время у меня появились новые интересные игрушки. На съемку я специально взяла с собой три диска, чтобы поделиться с вами. Игра первая. Лего Сити. Андерковер. могу тебе дать, можешь поиграть. Ты выполняешь задание, когда ты повторим задание, там, э, нужно что, там разные задания выполнять. Ну, вот самое главное задание выполняешь, а потом, ну, которое там обычно выполняешь, и потом, и, и потом ты можешь пройти всю было 12. Папа, это трех лет, зачем мне ее купили? Это от трех лет FIFA 19. Сейчас я посмотрю, сколько там. Давай. В всякий случай я взял второй диск про футбол. Он от трех лет. Во-первых, я вам расскажу почему. Потому что FIFA 19 тоже от трех детей до 7 лет. 4 привилей камень Ну что ж, ребят, вот мы и сняли второй выпуск про YouTube. Мы посмотрели самые трендовые клипы, разобрали истории и также мы поговорили о последней моде на YouTube. Если вам понравилось мое шоу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас есть темы, которые вы хотите обсудить, пишите в комментариях. Ваш Матвей Пока-пока.